все такие глобальные войны, то есть они начинали с какой-то определенной информационной повестки. То есть случалось какое-то определенное событие, то есть и информационная повестка, то есть это разносилось. При этом э, для того, чтобы воспринималась эта информационная повестка, то есть первоначально население к этому моменту готовилось. То есть мы все знаем, что когда нас ожидают какие-то очень большие катаклизмы, то этому предвещает какой-то период. И мы интуитивно к этому готовимся, и мы интуитивно это дело понимаем. Э, при этом, конечно, хотелось вот даже э, посмотреть, то есть на вашу поездку информационная война, да, то есть вот война. Было очень много войн, и в конце концов, то есть вот когда мы дошли, когда у нас оружие стало очень большого могущества, когда начались применяться ковровые бомбометания, то есть тогда люди собрались и поняли, что надо определить правила э, ведения войны. Вот. И сейчас информационная война, то есть она вышла, в общем-то, на первый план, и мы видим, что благодаря тому, как сейчас развиваются события в мире, как происходит э, как противостояние в информационной сфере, то есть крупных держав, то есть мы уже становимся то есть на, как раз-таки на грань тех событий, которые могут принести огромный катаклизм. в настоящий момент, то есть вот сейчас вот назрела повестка, чтобы, ну, здесь, как говорится, в мире, да, чтобы э, непосредственно определить какие-то правила. Но от Америки это государство, от которого очень многое зависит. Ну, в настоящий момент, конечно, все обсуждают вот эту бучу, да, да. то есть тот э, момент, э, когда показали вот эту вот э, данный, данный сюжет то есть по телевидению, по интернет-СМИ, то есть непосредственно, то есть Украине или таким странам, как Украина, там, как Беларусь, то есть надо четко понимать, что от нас немногие страны зависят. И вот это вот ложь, которая будет непосредственно двигаться в информационной сфере, то есть она будет потом влиять на дальнейшие события. Ведь война каждая, она заканчивается, а все остальное, оно помнится. И это будет влиять как на экономическую сферу данной, данной страны, так и на военную составляющую, так и на идеологическую составляющую.